als juristes. Però vull fer una especial referència a l'entitat que ha rebut avui aquesta, aquesta, aquesta condecoració, aquest premi, aquest guardó, Migra Studium. Per què vull fer una referència especial? Vull fer una referència especial perquè ells signifiquen o representen el millor de la nostra societat. Una societat és realment desenvolupada no si és rica, que també no si tecnològicament és avançada, que també no si educativament és potent, que també una societat que està ben desenvolupada, una societat és realment desenvolupada d'acord amb com cuida els més necessitats, els més desafavorits. I això és el que fa cada dia Migra Studium.